hello and welcome friends my SQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल की चलिए आइए देखते हैं माई एसक्यूएल में क्या सीखेंगे तो यहां से सबसे पहले माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं तो ये माई एसक्यूएल इसको डाउनलोड किया मैंने इसी को ओपन कर लेता हूं यहां पर जो पासवर्ड है हमारा उस पासवर्ड को एंटर करना होता है यूजुअली तो यहां पर वो पासवर्ड मैं कर देता हूं एंटर और हम हो जाते हैं लॉगिन तो यहां पर देख सकते हैं माई एसक्यूएल आ चुका है अगर आपको टेबल बनानी है ध्यान दीजिएगा अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पर डेटाबेस भी बना सकते हैं और अगर आपको टेबल बनाना है तो डेटाबेस टेबल भी बना सकते हैं ठीक है तो कैसे डेटा अगर बने हुए डेटाबेस पे काम करना है तो वो भी कर सकते हैं तो कैसे ये होगा ये समझते हैं तो डेटाबेसेस को यूज करना मैंने सिखाया है आपको यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है सो डेटा इस तरीके से टाइप करना है और यहाँ पर कोलन लगा करके एंटर कर देना है तो आपको पूरा डेटाबेस का जानकारी मिल जाता है कि आपने कौन कौन सा डेटाबेस बनाए हैं लेकिन अभी फिलहाल हमको नया डेटाबेस बनाना है तो यहां टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस ठीक है क्या टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस ठीक है तो इस तरीके से आप भी टाइप कर दीजिए क्रिएट डेटाबेस तो ध्यान रखिए स्पेलिंग का मुझसे गलती हो गई आप गलती मत कीजिएगा तो ये क्रिएट डेटाबेस लिख दिया अब इस डेटाबेस का नाम क्या होगा मैं यहाँ पर कस्टमर का डेटाबेस बना रहा हूँ कस्टमर डी कर देता हूं तो कस्टमर डी के नाम से डेटाबेस बना दिया एंटर कर दिया ये डेटाबेस बन गया यहां पे क्या लिखा हुआ है query okay one row affected यानी कि आपका डेटाबेस तैयार हो गया अब यहां पर हमें बनानी है टेबल तो यहां पे लिखेंगे क्रिएट टेबल ठीक है कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है क्रिएट टेबल तो ये कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा कस्टमर के लिए बना रहे हैं ओके तो ये कैसे बनेगा क्रिएट टेबल लिखने के बाद क्या करना होगा हमें आइए आगे समझ लेते हैं तो यहां पर जैसे ही हम क्रिएट टेबल लिखेंगे तो उससे भी पहले हमें क्या करना होगा क्रिएट टेबल लिखने से पहले हमें यह बताना होगा कि हम किस डेटाबेस का यूज कर रहे हैं ठीक है हालांकि यहाँ पर अभी हम करंटली जो डेटाबेस देख रहे हैं वो कस्टमर डी नाम से बना हुआ है लेकिन ऊपर और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं तो जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको यहाँ लिखना है यूज यूज कीवर्ड का यूज करना है यहां पर लिखिए यूज और फिर उस डेटाबेस का नाम आप दे दीजिएगा जिस डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हैं यानी कस्टमर डी यानी इसी डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं और यहां से टर्मिनेट कर दीजिएगा डेटाबेस चेंज हो जाएगा अगर आप किसी और डेटाबेस को लेना चाहते हैं तो यहां वापस से यूज लिखिए जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट नाम के डेटाबेस को लेना चाहते हैं तो यहां लिखिए स्टूडेंट बस आपको यही लिखना है टर्मिनेट करना है यहां पर देखिए डेटाबेस चेंज हो गया लेकिन फिलहाल हमें लेना है किसको कस्टमर वाले ही डेटाबेस को लेना है तो यहां पे लिखेंगे हम कस्टमर डी यानी डेटाबेस ये लिख करके और यहाँ टर्मिनेट कर देंगे तो फिर देखिए डेटाबेस चेंज हो गया है तो इस तरीके से आप डेटाबेस चेंज करना हो तो कर सकते हैं ठीक है उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी अब हमको यहां पर क्या करना है टेबल बनानी है टेबल कैसे बनेगा चलिए ये समझते हैं सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल ये हमें लिखना है क्रिएट टेबल ये लिख दिया क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल लिखने के बाद ये टेबल बनेगी कस्टमर की तो ये लिख दिया कस्टमर और टी लिख देता हूं टेबल के लिए टी ठीक है और यहां पर क्या करेंगे कस्टमर की आईडी देंगे तो ये लिखा कस्टमर और फिर यहां अंडरस्कोर लगा के आईडी दे देते हैं तो ये हो गया customer ID okay customer ID कौन सा डेटा टाइप होगा वो हमें देना है तो यहां पर customer ID int data type होगा तो यहां इंट दे दिया हमने ठीक है इसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे दे दिया हमने दूसरा जो हमने फील्ड डाला वो प्रोडक्ट के नाम से और ये कौन सा डेटा टाइप होगा ये होगा वेयर केयर तो ये लिख दिया वेयर केयर साइज यहाँ थर्टी रख दिया हमने कॉमा दे दिया अब क्या करेंगे अब यहाँ देंगे price P R I C price और प्राइस को कौन सा डेटा टाइप दे देंगे लाइक हम दे देते हैं डेसिमल या फिर फ्लोट डेटा टाइप दे देते हैं float F L O A T float दे दिया बस आपको ऐसे ही कर देना है और अब आगे हमें क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है तो यहां से ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेट कर दीजिए ये टर्मिनेट कर दिया और एंटर कर दीजिए जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ गया है क्वेरी ओके तो बस आपकी क्वेरी ओके है अब हमें क्या करना है इस बने हुए टेबल को डिस्क्रिप्शन देखना मतलब क्या क्या हमने इसमें लगाया था कौन कौन सा डेटा टाइप यूज किया था ये देखने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर एस सी e एक कीवर्ड है उसको लिखते हैं और यहाँ पर अपने टेबल का नाम दे दीजिए कस्टमर टी बस यही आपको देना है ये दे करके क्या करना है जैसे ही ये देंगे नाम तो फिर अब आपको यहाँ पर टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट इस तरीके से कर दीजिए और आप देख पाएंगे कि ये इस तरीके से बना हुआ है तीन ही फील्ड हमने डाली है इसमें तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आया हुआ है उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी ओके अब हम क्या करेंगे अब हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे करने की कोशिश करते हैं यानी टेबल को ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड का यूज हो सकता है जैसे कि आप एसक्यूएल सर्वर में करते हैं तो यहां सबसे पहले लिखा सेलेक्ट और सेलेक्ट लिखने के बाद यहां पे लगाइए स्टार फ्रॉम अब कहां से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको देना है तो जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं कस्टमर टी नाम के टेबल से तो ये लिखा कस्टमर फिर लिखा टी और इसको कर दिया टर्मिनेट तो जैसे ही टर्मिनेट करेंगे तो यहां लिखा हुआ आएगा एम्पटी सेट यानी कि अभी हमने इसमें कोई डेटा ही नहीं इंसर्ट कराया तो फिर इसमें दिखाएगा कैसे तो डेटा तो इंसर्ट कराना होगा हमको तो डेटा इंसर्ट करवाएंगे पहले ठीक है कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे आइए समझते हैं देखिए सबसे पहले क्या करना है यहां पर लिखना है इंसर्ट इनटू तो यहां पर लिख दीजिए इंसर्ट फिर गैप देकर के लिखिएगा इनटू अब किस में इंसर्ट करा रहे हैं तो उस टेबल का नाम हमें देना है ठीक है तो हम इंसर्ट करा रहे हैं कस्टमर टीम में तो यहां लिख दीजिए कस्टमर फिर लिख दीजिए टी यानी कि जिन फील्ड्स में हमें इंसर्ट कराना है वैल्यू यानी पहला है कस्टमर आईडी तो यहां पर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ऐसे दे दीजिए कॉमा दे दीजिए फिर क्या देना है फिर यहां देना है प्रोडक्ट तो यहां पर दे दीजिए प्रोडक्ट फिर यहाँ पर हमें कॉमा देना है कॉमा देने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है प्राइस है तो यहाँ पर दे दीजिए प्राइस प्राइस देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और कर दीजिए एंटर ठीक है आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है यहां से एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आप देना है हमें वैल्यूज ठीक है इसके अंदर वैल्यूज क्या फिल होंगी वो हमें देखना है तो यहाँ पे दे दिया वैल्यूज और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पर पहली वैल्यू यानी कि वन देंगे कस्टमर आईडी ठीक है वन देने के बाद क्या करना है वन देने के बाद कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद फिर सिंगल डॉट कॉमा ओपन करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम देना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ M O U S E mouse तो ये प्रोडक्ट का नाम कर दिया हमने स्मॉल ओ रहेगा M O U S E तो ये कर दिया हमने और यहाँ पर कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद क्या करना है कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे प्राइस डालनी है तो यहाँ पर पांच सौ रुपए प्राइस कर दिया हमने प्राइस करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिंगुलेटेड कॉमा ओपन और क्लोज दोनों ही होना चाहिए ठीक है फिर से एक बार सही कर लेते हैं इसको ये हो गया सिंगुलर डॉट कॉमा ओपन और ये हो गया क्लोज तो ये करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको सिंपली प्रेस करना है एंटर आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है टर्मिनेशन देने के बाद तो ये टर्मिनेशन दिया और अब प्रेस किया एंटर तो यहां लिखा हुआ आ गया वन रो अफेक्टेड देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया अब हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं तो चलिए सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं क्या लिखा सेलेक्ट और कहां से सेलेक्ट करना है तो यहां पर दे दिया फ्रॉम और टेबल का नाम है कस्टमर टी तो बस यहां पर दे दीजिए कस्टमर टी और टर्मिनेट कर दीजिए बस आपकी टेबल आपके सामने है एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था ऐसे ही माई एसक्यूएल आप यूज कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि माई एसक्यूएल को कैसे यूज करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video